Sata ia sar sata zar. Yem da bu yimo se jishno ko baş da pyas shu bur se kem le yati yo ha ye hota se. Majan chana dag. Ya da pyas na islaro pat pat is pucha yim ko ti lai de yo sor garniya. کھسم أمِس بیٚیہِ سۭتۍ نیوٗکھٕے اَکہِ دۄہ پھِرِن نیوٗکھ پانَس سۭتۍ پَتہٕ ٲسِس اَنان تَلاش گژھٮ۪م کٲنٛسہِ کینٛہہ گژھٮ۪م نِوان ٲسِم پَتہٕ ٲسِس اَنان بیٚیہِ یِمَن اَسہِ لوٚگ سُے ترغب تَمہِ ساتہٕ اَسہِ دوٚپ یِم أنِن أمِس بیٚیہِ یہِ چھا پَتہ Cominciano si avrà anche crescere di lavamenti ne amni ogni giù. A su che cosa che Milton dosa, bundu barda dosa. Bu kavur milçer mıntha. var o sebep var da onun sebep var da onun benim çünkü istedim onun cevap. Dobnes emişe tamam government sana çağırmasın. Yosunuz IDBP valisi hun emiş. Bu işte bu ihtiyacı değil bana. साइज सास त्रेहस मज गो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जे सु ऑर्डर आया ते ना बहुत समय आवा याद गसी से जुडिशल इंक्वायरी हम्म। सुजुक सेशन जजेस सही दितुक एक्टियारी समाज सेशन जजेस हम्म। सेशन जजन बोज जुडिशल इंक्वायरी दो आईजीपीपी वालों को मैंने मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब दोनों उन दिनों थे मजिस्ट्रेट صوبس ونمو تۄہہِ تھٲیِو سۭتۍ ٲسِو اَسہِ ڈاکمٮ۪نٛٹ ساین کوٚر تَتھ کیٛاہ گوٚژھ حظ تٔمۍ دیُت حظ نزدیٖکے تی اوسُس ژھانٛڈان یہِ ایپلِکیشن کۭژاہ دِژ مےٚ ہے مےٚ دیٖتو شناختی پریڈُک نقل इस चीज़ की मुकम्मल तस्दीक करते हैं कि शनाख्ती परेड में इसने शनाख्त की दो बार दो बार वही दो आदमियों की दोनों बार उनको ये कहा जो कुछ भी उस वक्त सामने हकीकत आ गई उसमें हमने साइन किए हैं बाजाबा एक डॉक्यूमेंट बन गया उस वक्त तो हमें ये पता है वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया मुझे याद रखना था कि एज मजिस्ट्रेट यहाँ आप रहें हम शनाख्त मदद कर रहे हैं बाजाबा शनाख्त परेड चार परेडों में हुई दो तो वर्दियों में दो हुई सिवन में डॉक्यूमेंट्स थे शिनाख्त के आपको उनके बारे में कुछ पता है उनकी आइडेंटिटी कार्ड हुई है ना जब्त उसी वक्त आगे मुझे पता नहीं है उनका केस कहीं चल रहा था क्या हुआ मुझे पता नहीं तो मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन गया अभी इंसाफ आदमी आज कहाँ मिला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है ग्यारह आईटीबीपी वालों को जुर्म का मृतक पाया गया अब उनके खिलाफ हम चालान पेश करेंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने और 16 अक्टूबर साल 2007 को लास्ट अपॉर्चुनिटी रखी यानी ये लास्ट महल था पेश करना ही करना हाँ जी जुलाई में अक्टूबर ये आनेबल हाई हाईकोर्ट वो तो बच्चों में बच्चों में चंद आईटीबीपी वकील का न सरकारी न किया था बहरहाल बको सक माया बहरहाल चुस नजर दियो बच्चों से सेकंड ऑफिसर थाने पुलिस डोरी को तो उसी तीन दिन सुबह राम रसूल आते हम्म। तो बलाडियो से मिस बुती मैं कर मिस सलाम तो बस क्या हज़रत जो सब आव ना दुपन है तमिश taklif etgan edim juda raqamli o'ylaymaz o'zi o'y patga qilib patko asp asp bo'lsa aytki shavkat sir suquruk transport потом nebrim qabri qaymi tarpu kendostan unuk asp Бойчук суди транспорт кормут, елна темиси яханып тырыш, ये सुप्रीम कोर्ट से वातनावी बुझवा अम कोर जबरदस्त हेल्प योतन नहीं सुप्रीम कोर्ट कोर्टस बुझता बनो मशीर वकील ने पकी सह सुप्रीम कोर्ट कोर्टस अद कोरुक वही आई ट्रांसफर आज चन पता है यह कुछ ASP S P one at second ये चाल चल रही है थोड़ा ही ये सुनते हैं हम्म। मगर यमो दिचाई में लालच है यह करो रब कड़ो सोन कड़ो यह वकीलन हु यह मे दोप नहीं अस तम वरी मकाई सुंद कह नाक द्रम यमो यमो दोप अत तुल ये डॉक्टर मे तुल अत मे अत पे तिम ूट जान ना थमित ूट पंच तिम मे बस सोजमित Meh kılno iki emsi Paču të dujshë i tekeni timën të ashveni, që ashveni që të këllnaun, në gejnë nga të të ne jezë një jatë qanë ki. I malos bud banë kërë? E, e, naz eksi os banë kërë, arës şu an sigo. Okay. Bas, iki bıkak kek az davan patsu, temiz bir yeri sat dayış beşir bıkız. Ha, toz bir ama var. Ay şey çak çak az eski bir ama var. Öyle. Ay çoğu indi prar, işte de bana oynatmayayım artık. Çatsak gayrı.